रोपेर सिर्जनाका फुलहरू खोपेर कलाका गोरेटोहरू रोजेर अर्कै बाटो हाम्रो साथ छोडेर गए पनि अनन्त यात्रामा हिँडेका तिम्रा पाइलाहरू कतै नठोकिउन् कतै नरोकिउन् जहाँ रहे पनि जहाँ भए पनि यतै कतै भए झै आभास भइरहन्छ अनि आँखाबाट आँसु त्यसै झरिदिन्छ तिम्रै पदचाप पछ्याउँदै सिर्जनाका केही थोपाहरूले सिस्न खोज्दैछौ कलाको यो फुलबारीमा जहाँ तिम्रा अमर फुलहरू मगमगाइरहेका छन् तिम्रा अजर अमर सत्कर्म सिर्जनाहरूले हामी सधैँ सम्झिरहन्छौँ दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सासु दिन्छु घटी बढी होइन सधैँ माया एक नासु दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम मन दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सासु दिन्छु घटी बढी होइन सधैँ माया एक नासु दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन तु ए मेरो हजुर मायाले गरोस् हाम्रो के नै जान्छ बुट्टा भरला अनेक अनेक भरोस् हाम्रो के नै जान्छ कसम कसम हो कसम हेर्दै जाँदा दुनियाँ यो ला जरुर ए मेरो हजुर सत्य म त आधा हुन्छु रङ जान्छ तिमीसँग म त सादा सादा हुन्छु तिमी बिना पुरा हुन्न सत्य म त आधा हुन्छु रङ जान्छ तिमीसँग कसम कसम हो कसम तिमीले गर्दा पाएको छु खुसी भरपुर Yeah.